Ó. Não consigo, eu não consigo andar. Aqui, ó. É digo, se liga. Show, time, dá uma arma, hein? Não. Não. Ele tava morto. <laughs> Acho que devia treinar. Deveria aquecer. Você já é competitivo. Aquecer, aquecer competitivo. é o nosso sobrenome. Sim, Depois de um ano parado, a gente vai pro competitivo. Tu vai se dar muito bem, fica tranquilo, cara. tô contigo, ah, é Que 360, Dragon, para, velho. Tudo isso. Para, Dragon. Ai, oxi, pareceu uma alp na minha mão. Nossa, mano. Nossa, agora me senti mal. E eu fazer 5k e assim, mano. Mano, me senti mal. Sai Me senti mal. O cara me dropou uma Alp. Foi eu, eu mandando matar ele. <laughs> Foi eu que dropei a Alp. Não, é, é, a Alp é do Smurf. Não tu. Foi, foi eu que dropei pra ti. Não. Não, xixi. Eu não compra nada. Nossa, o bot comprou uma K. Mano, o bot puxou a K, velho. Segue o bot. Né, <laughs> segue o bot, segue o bot, mano. Segue o bot. Minha vez, Steve. Minha vez, minha vez. Ah, o cara tá lá escondidinho. Caralho, tem um monte de... Tá no, tá no barril. Boa! Boa! Ah, levou, mas tá ali, ó. Tá ali é de quatro. Sei lá, sei lá. Pô, Foguei na caruda mesmo, foguei. Vai, vai, vai, vai, entra, entra, entra. Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata, entra, entra. mata, mata, licença, né? Estrela que brilha no final, tá é, ligado, mano? mano? Isso aqui tá... Para com isso, mano. Você tá estrela, mano. A gente é a galáxia junto, mano. <laughs> Meu Deus, oh. esse que que aconteceu aqui? Cala a boca, Os caras viraram um bote, mano. Espera que eu vou matar todo mundo. Tá bom, Vai de grupo. Meu Deus, tudo isso já. já. super 3. Super Mas... 3 existe. Eu tô super 3 existe. Caralho, bicho. Opa! Trizelho! Nossa, bicho. Nossa, bicho. Chante. Oi. Olha pra mim, fica focado só em mim. No momento que acabar o round, você vai olhar pra frente. Isso é uma hipnose. Pra frente, pra frente. Pra frente, senão eu vou te matar aqui mesmo. Tô mirando tua cabeça. Você é essa galinha? Não, pra... ela já é minha. Ela é sua? É. Tá na minha aula de mim, Não, pra aqui. Tchau. É e vocês matam a outra, não. As duas, as duas, mira nas duas. Ele é mentira, Maicon, vai te fuder. Para! Todo mundo que matou minha galinha. Maicon, aqui ó, deixa eu dropar a arma aqui, Maicon. Maicão, trouxa, velho. É um demais, <laughs> cara. Muito trouxa, cara. Eu estou recuando. Mas como que eu ganhei? Deixa na frente, Ai! Dele, mata as galinhas, mata as galinhas, mata as galinhas. Não mata, elas estão muito grandes. Meu, que eu tô mano. estão vindo pro mesmo lugar. Seu direita, Michael, na porta, Michael. Na porta. Direita, direita. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Tá no celeiro. Caralho, caralho, caralho. Só uma. O, o jogo pode penalizar, Shane, mas é sempre uma, uma vitória matar o maicon Guilherme, para que porra. <laughs> Deixa eu testar a porra da arma, caralho. Vai se ver. Comprar aquela P90, tá ligado? Vamos enruxar isso. Hum, com certeza. Meu Deus. Nossa, só vamos. Só vai. Os três cavaleiros do apocalipse, guys. Só vamos. Carregando. Nossa. Morreu mais um Cavaleiro do apocalipse. mano. Atrás, mano. Não dá, cara. Não, não, não, não, não. não, não, não, Fazer o drift então, conhece o drift? O drift! Em cima! Em cima! Em cima! Em cima, morreu! Levou? Ele, ele sempre em seis. <laughs> Ele jogou. Bota força nela. Bota. Menos, menos 70, boa. <laughs> Carro. Carro caixa. Carro caixa, carro caixa, caixa. Não tô vendo. Boa. Tem um lá na. <laughs> Faca! Põe, põe. Cuida ali. Esperar ele aqui. Vamos meio. Olha onde estava, ele dava de derrotar seus inimigos, eu sugar minha caceta. pra ganhar um combate tem que dar uma papada aqui. Puta brabo. Melhorarás no chat para hack, não melhorarás no videogame. É Cadê chefe? É o chefe? Na bomba. Tem na bomba. Tô na bomba. já. É muito. Tinha três. Ué, tô procurando quem? Eles não estão olhando a bomba. Hã? Tá Eles estão procurando. <laughs> pararam todo mundo pra tirar o Xande. Puta merda. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Caralho, Marcão! Que porra foi essa? Que intensidade foi essa? É, só jogando pra varanda, tá jogando monstro, cara. Então. Cara, por que eles derrubaram o meio e não foram meio? Dá uma aqui, guys. Nossa, boa. Boa, boa, boa, boa. Ah, vai te fuder, filha da puta. Veio fundo. Não, não, ele tá na caixa. Ele tá na caixa, tá na caixa. Peguei, caraca. Eu peguei. Nossa. Nossa. Uau. Você tá sem balas. Uau. Tá, ok. Vamos, vamos jogar sério agora, guys? Vamos jogar? Bora. Tá na hora, né? Concordo. Mas o BTR, enquanto... Sempre tá... concordar, mas concordo. acho que eu não posso dar mais dano. Rapaz, mais um vídeo do infantaria. Pois é, eu sei que parece mentira, mas... É no bissexto, as luas se alinharam, então tem que ter vídeo novo do infantaria. Esse não foi bem parado pro canal, mas eu espero que vocês gostem, que eu fiz com bastante carinho. Enfim, esse é o último vídeo do ano. Agora, vídeo novo só no ano que vem. Mas, enfim, é isso. Falou, rapaziada. Vídeo novo só ano que vem, isso só pode ser uma pegadina. mostrem o que você está trabalhando, Xande. Agora. Antes do nascimento dos homens, os dragões governavam por todo o mundo. Sua palavra era voz. Eles falavam apenas quando realmente necessitavam pois a voz poderia escurecer os céus e inundar a terra. Os homens nasceram e se espalharam por todo o mundo. Os dragões governavam as massas rastejantes. Os homens eram fracos e não tinham voz. Os jovens espíritos dos homens eram fortes nos tempos antigos, sem medo de guerrear contra os dragões e suas vozes. Mas os dragões apenas rugiram e quebraram seus corações. Kaini chamou Patronax, que teve pena dos homens, Juntos, eles ensinaram os homens a usar a voz. Em seguida, a Guerra dos Dragões começou. Dragão contra língua. E o homem prevaleceu, subjulgando Alduin para fora do mundo, provando para todos que a sua voz também era forte, embora seus sacrifícios fossem incontáveis.